Присоединяйся к приключению и ты. Купи первый выпуск «Счастливого конца света» в мастерской «Братьев Зиненко» и получи в подарок месяц доступа к эксклюзивным файлам и закулисным материалам. Ссылку мы оставили под этим видео.